Дэргэд минь өөд болсон гүүний эмгтэй хүнд идэх хэрэгтэй олон боломж цаг хугацаа байдгийг надад ойлгуулсан юм. Гүүний гинэтхэн өвдөж маш богино хугацаанд амьдсан нэгэн. Өвдөд удаагүй байхад нь би асарч өөд болох хүртэл нь хамт байсан тухайга хосын жор нэг номдоо бичиж байсан. Гинтийн хүнд өвчнөөс болоод хөлн мэдээ алдаж удалгүй гарын хуруунууд нь ч бас мдээгүй болж зайлшгүй бусдгийн асаргаанд орох болсон юм олон асрагч туслахаар очисон ч нөхцөл байдалтайгаа эвлэрч чадахгүй хүн ойртуулдаггүй хажиг нэгэн болсон байлаа. Ажиллахаар очисон эхний өдөр гүний намаа гал тогоонд очиж суухыг шаардав. Ядж байхад миний муу шивээд хэл дургүйг нь хүргэж өргсөн. Тусламж хэрэгтэйг яаж мэдэх вэ гэж асуудал чиний тусламж надад огт хэрэггүй гэж ууртай хэлсэн. Би үнэхээр бохимдсан ч өвчтэй хүний сэтгэл зүй угаасаа имзэг хүнд байдаг тул яадаг ч байсан ажиллана гэдэг дээрээ бат зогсон дарагдаа хэлэхээр уцаа автал чи бусад асрагчд шиг дарга руугаа залгах гэж байна уу? Тэгээ залга. Тэгээд энэ тэнийг эмхтэй намайг хөөлөө гэж хэл гэв. Би юу хэлэхээ мэдсэнгүй. Азаар өмнө нь асарч байсан эмхтэй маань түүнээс дор ааштай хэцүү нэгэн байсан тул маш тайвнаар би тэгж хэлэх гээгүй харин чамайг асарч чаднаа гэж хэлэх гэсэн юм. Надад мөнгө хэрэгтэй байгаа болохоор би ямар ч ажлыг сэтгэлээсээ хийн. Харин чи надад ганцхан удаа боломж олгоч тэхүү гэв. Хөөхий минь би гэж хүн хайнгл шивэд мэдэх хамаг үгэ холбоод ойлгуулж чадсан л та. Түүнээс хойш би ойлж, уурлаж, муудаж ивлэрч, инээж хөөрөлцөөр гүний дэгэ эгч дөөс шиг заримдаа ч бүр ээж охин шиг ойр болсон юм. Миний хонгор дөлгөөн, миний дөлгөөн, бяцхан сахиусан тэнгэр гэж сайхан аштай өдрүүддээ намайг өнгөрөөн. Уур нь хөдлвөл манахаас зайлуулгч минь гэж хэлдэг л байлаа. Швед улс тэрэгэн зэртэ явхад ямар ч бэрхшээлгүй тул тусгай хэрэгцээ таксигаа дуудан хаа сайгүй явах боломжтой. Тэр машинд нь суулгаж булгахтаа би мастер гадуур гарах хүсэлгүй байсан ч гүний маань надтай хамт цэцэрлэг түрээлэн, ресторан, кофе шоп, өсчин хоо сайхан гээд хүссэн газартаа очдог болов. Заримдаа бүр татвар тэтгэмжийн асуудлаач гадуур хөөцөлдөн. Өмнө нь гэрээсээ гардаггүй байсан тэр өөр болсоор. Нэг өдөр тэр надаас чамд ямар мөнгө цуглуулах хэрэгцээ байг вэ? Чи энэ оронд яах гэж ирсэн бэ гэж асуусан юм би туулсан амьдралаа хил ус дохой зангаа ашиглан өөрийн хэмжээнд ойлгуулсаар байлаа. Удалгүй хил усч сайжирч зурагтаар хамаг нэвтрүүлгүүдийг төвж үздэг боллоо. Өвчтэй хүнд нийгмийн мэдээлэл, олны бужигнаан, бүр цаашлбал, хайрын романс, мөрөөдлийн аялал зурагт нь л байдаг. Гүний намайг шивэдийн контент кинонд дуртай болгосон. Хил маань ч түргэн сайжирсан. Тэндээс миний контент хийх хүсэл хүчтэй ассан гэж хэлж болно. Хамгийн их хөөрхөн нь хүүдээ бэлэг аваарэ гэж хүртэл мөнгө өгч байла. Эвидээ өөрөө хоёр хүүтэйч хүүхдүүд нь ирдэггүй. Тэднийг маш их хүлээдэг, сандаг болохоор намайг маш сайн ойлгоно. Ингээд бид улам татна болсоор яриаггүй сэдвгүй шахуул боллоо. Би засуулгаас авахуулан усанд оруулах, унтуулах, эмийг нөгөх гээд өнжин хонон ажиллахдаа би заримдаа бухимддагч хизээж ажилласаар л байсан. Түүнээс суралцах зүйл дэндүү олон байсан да. Бууж өгөх олон асрагч байсан ч Монгол эмэгтэйчүүд бууж өгөхгүй шүү дээ. Ер нь Монгол асрагчид Шведэд нэр хүн зайтай байдаг. За тэгээд л ажлын өдрүүдэд яаж игээд л сонирхолтой үр дүнтэй байх гэж хичээдэг байсан. Тэр үед би интернетээр Францын нэг кино үзсэн юм л та. Тэр кинонд нэг залуу хэвтрийн өвчтэй ахыгаа асардаг тухай гардаг юм. Анхандаа ойлголцож чадахгүй яг л наа чи хэцүү байдалд ордог яваандаа дотн найзууд болж өмнө нь мэдэрч чадаагүй сайхан зөвлөдээр үлдсэн амьдралаа дүүргэх гэж хамтдаа хичээгдэг тухай гардаг юм. Маш өрөвдөлттэй бас ухаарал харилдаг кино л доо. Би тэр киног үзээд нус нулимстайгаа холилдож байлаа. Уйлан хайгч илхүү тэр кино бол миний бодит амьдрал байсан. Европуудын өвчтөн асрах үйлчилгээ, хүмүүсийн харилцаа хандлага яг л тийм байдаг болохоор маш ойр хүлээж авсан хэрэг. Тэгээд гүүнийдээ илүү сайхныг мэдрүүлэхийг хүсдэг болсон. Бид хамтдаа үсээ цайруулж, хумсаа бодуулах зэргээр эмэгтэйчүүдийн кайф авч болох бүхнийг хийж эхэллээ. Үсээ бодуулж, нүрээ бодуулахаараа цоглог сэргэлэн болж нөхөртөөгөө айлгуутна. Гүүний маань эрх чөлөөтэй илүү дээр нийгэмд амьдарч ирсэн хэрнээ. Би өмнө нь ичдэг байсан, зүрхэлдэггүй байсан гэдэг үгийг дандаа хэлдэг байлаа. Бусдаа санаа зовох, гой сайхан харагдахыг хичээх нь шивээдэд ч байдаг юм бэлээ. Тэр үед нэрэл бид нар чинь нэг ертөнцид амьдарч байгаа да. Хааж адил байх юм да гэж бодогддог байв. Өдөр өдрөөр цаг цагаар гооныгийн маань бие мууцаар хөнгнөөс хүнд рүү шилжсэн өвчин намдаах маш олон төрлийн эм наалтуудыг хэрэглэсээр үйлчлэл нь буурсаар булчинс шүрмс нь ажиллагаагүй болохын хажуугаар маш их өвдөн. Илээд массажлаад нэмэргүй ярихад булчин оролцдог болохоор явцдаа ярихад нь ч хэцүү болж дуугар хавяаг нь ойлгоход бэрх болсон. Ярих чадвараа алдсан хүмүүсийн ашигладаг ап аминд минь орж байлаа. Өдөр тутмын хэрэгцээ бүхий зургууд үзүүлэхэд илүү даан тогтож харвал тэр зурган дээр үйлдэлийг хийх хүсэлтэй байгааг нь ойлгодог байсан. Явандаа гадуур гарах боломжгүй болж хэвтэрт орсон юм. Би энэ улмал агшиж жижигэрсээр байлаа. Дийлэнх булчнаа ажиллагаа болсон болохоор хөдөлж чадахгүй болсон ярих чадвараа алдсан хүний хажууд өдөржин байхаар ганцаараа байхан ярих эсвэл ганцаараа ингэн тайван амраах. Гэхдээ удаан амраавал сэтгэл санаагаар унах нь их. Уйлаад бүр хэцүү болдог. Тиймээс дуу сонсгоно. Өвчтэй хүний хажууд өдөржин дуугаа суухаар 9 шидийн зүйл эргцүүлнэ. Ярь чаддаг байхдаа хэлсэн нэг түүх нь энэ сэдвтэ тун чих хамааралтай. Гүний маань 30 гаруй жил асрагч ихтэй ажлын хүнд нөхцлөөс гадна хил амнаас болон гүн депресд орж шаналж байсан юм. Учир нь гүнийг дарагтайгаа явалддаг гэсэн цуу ажил дээр нь тараад хүн бүрийн харилцаа хандлага нь өөр болон хов чивээр дүрсэн. Хонуутаар ажилдаг түүний хувьд өөрийгөө асуудалгүй гэдгийг харуулахын тулд амрах өрөөндөө жунтах хүсэлгүй болж коридорт ажиллаж хондог байсан гинлээ. Сүүлдээ найзгүй, хамт олонгүй болж сэтгэлээр унан гүн депресд орж нойр гүйцсэн гэдэг. Депресс нь хүндэрч ийм уудаг болсноор ажлаасаа хүртэл хэсэг завсралсан гинлээ. Удалгүй дээрдэж ажилдаа буцаад орохдоо хамгийн их гадуурхаж ховд хараасан эмэгтэй тандан бүх гомдлоо бичжээ. А4-ийн хэмжээтэй хит хитэн цаас дүүрэн гомдол бичсэн гэсэн. Тэр гомдолтоо тэр эмэгтэй гаргаж байсан үйлдэл үг бүрийг өдөр сартаа дэлгэрэнгүй бичээд ширээрүүн чулуужчихсан гэлээ. Тэгэхэд гүний би чамаас болж сэтгэл гутралд орж эмчилгээ хүртэл хийлгэлээ. Чи намайг яаж хохиросноо наад цааснасаа уншаарай гэсэн гин. Маргааш нь тэр эмэгтэй гүнийгээс уушлалт хүсэн харамслаа илэрхийлжээ. Гүний хүн дээр өвцөн ханаа ямар эмзэг бас жижиг зүйлдер шархалж депресд орж байснаа бодоод харамссан гэсэн амьдралд түүнээс хэцүү олон зүйл байдгийг тухайн үедээ ухаараагүй байсан учраас тийм их жаахан зүйл дээр үхмээр хүртэл санагдж байсан гинлээ. Харин өвцснөөсөө хойш яаж игээд жаахан ч гэсэн илүү насалчих юмсан гэж боддог болсноо надад ярьсан юм. Хамгийн харамсалтай нь гүүний өвцснөөсөө хойш хоёр хүүтэйгээ өнгөрүүлэх цаг хүсээд хүсээд биелээгүй билээ. Том хүн нэг ч удаа ирэлгүй байсан сар гүний өвд болсон юм. Эцсийн тэр өдөр нь хүртэл хүрээд ирэх болов уу гэж би ч ялгаагүй хүлээсэнгээ бодтоо. Бодхоор л гомдмор санагддаг. Ямар ч зүйл тохиолдсон бай. Хичнээн бие даасан хүмүүжил байлаач гэд ээжигээ өвцнийг мэдсээр үж ирээгүй. Өрх толгоолсон ганц бие ээж хүүхдүүдэд хэрхэн хүмүүжүүлж хэрхэн Исланд улсаас Шведийг зорин амьдрахаар ирж хөдөлмөрлсөн тухайга зөндөө ярьсан болохоор маш их өрөвддөг байлаа. Үүнийг хэлэхдээ хүүхдүүдтэй маш бага цаг зарцуулсан. Ажил ажил мөнгө мөнгө гэсээр нэг мэдгэд хөшөрч гисэн. Одоо маш их харамсаж байна. Би цаг гаргаагүй учраас тэд надад цаг гаргах сэтгэлгүй өсжээ. Тиймээс хүүтэйгээ хурдан хамт амьдраарай. Цаг гаргаарай. Хүүхд том болохороо завгүй болдгийм байх шүү. Залуу байхдаа дими зүйлд цаг их өрсөн. Ингиж өвтгөө мэдсэн бол би хизээч цагаа өрөхгүй байсан гэж захидаг байлаа. Энэ бол түүний гуниглахтаа байн хилдэг үгс хамт гүнэгэлдэг байсан шалтгаан минь энэ юм л да. Нэг өдөр баг хүүн ээж дээрээ ирлээ. Тэд ахыхын тухай ярилцаж байлаа. Монголоор бол шоу чин залуу болчих гинэ. Ууж идээд эн тентгийн хотуудаар ганцаараа амьдарч яваа гин. Болтог бол уцтаа цагин чахмаар. Гүүнийг хэвтэрт орохоос өмнө нэг өдөр өнөөх гомдоож байсан ажлынхны эмэгтэй Лилид цэг кофений боов барьсаар ирсэн. Нэг хүн ирнэ, хаалга дугарсан үү гэд би хин гэдгийг нь мдээгүй байсан юм. Тэгтэл удалгүй шаардлагатай хөвшин эмэгтэй ороод ирлээ. Инээд алдсан сайхан зантай эмэгтэй байсан л та. Тэд ажлынхаа дурсамжуудыг хуваалцаж, инээлдэж суусан. Гүний би засмаар байна гэхээр нь би жорлон луу зөөлөө. Олон үйлдэлтэй өргөөгч төхөөрөмж тэрэгцэргээд шат дараалал ихтэй. Бид хоёр би засах гэж нилээд хэдэн минут боллоо. Гүний надад энэ нөгөө ажлын маань эмэгтэй би чамд хэлж исэн та намайг депресд ортлохов ярддаг гэд инээж би бүрмээл гайхаж яагаад ирсэн болоо гэж бодсныг яана. Буцаагаад орон дээр нь хөвтүүлээд дэрийг нь ивж өндөлглөө. Яриа чагнаад яхав те гэж бодон холхон очив. Удалгүй тэд хоёул чанга чангаар уйлаж эхэллээ. Сандраад очтол тэд тэрвэрлтч гэж өнөө эмэгтэй урд нь төхөөд суусан байна. Намайг уучлаарай, уучлаарай л гэд хэлээд байв. Гүний орон дээрээ ганцаараа сууж чадахгүй би энэ хагас мдэггүй тул дэрээр өндөрлөж ивдэг юм л та. Түүнийг бийцсахаар өргүүлэх, хөвтүүлэх, түшид суулгах зэргийг нүд салгахгүй харсан тэр эмэгтэй сэтгэл нүгтжээ. Тэгээд цэцэлгүй Күүнигийн амьдралд болон өөрийн үйлдэлд харамсан уйлсан байна. Юу болсныг ойлгоод би өрөөний болонд дагаад баахан уйллаа. Зүгээр л өөрийн ирэхгүй уйлаад байсан. Амьдрал таашгүй. Бас маш богино хугацаатай бидэнд байдаг. Бидний хэм маань цаг хугацаагаа мэддэггүй. Харин өвчтөе хүмүүс л үлдсэн хугацаагаа мэддэг. Ингээд гүний маань уламд орцоор эмнэлэгт зөвхөн нүд нь хөдөлдөг болсон юм. Эмнэлэг цэвлэгч байгаа ч гэсэн миний ажил хിവэр байсан юм л та. Нөгөө элчний эмэгтэй ирсэн ч удахгүй хийдгээ дуулаад Монгол хүний цан байхалт явж чаддгүй юм блэ. Бид гүнийг амьсгал хураатал хажууд нь байсан юм хүн хорвоогоос явхдаа нүднийх нь хүүхэн хараа томрдог юм билээ. Нэг артал нүд нь хүүхдийн нүчийг тод харагдаж байсан. Нөхөр рүүгээ бас баг хүүрүүгээ ээлжилж харсаар байсан. Ямар нэг зүйлийг хэлхийг хүссэн байх. Тэгээ дуудлаггүй хөдөлгөө болчихсон юм. Гүний маань энэ амьдралаас тэгээд л явчихсан. Хүүхэд байхдаа би аавын ганаас барах тэр үед мөн адил имлэгт өрөөнд нь байсан. Тэгэхэд өрөөнд бүгд орилолтож уйлж байлаа. Аавынхаа хорны хөлд би ч бас ихэр татан хулж байсан юм. Гэтэл гүнийг нас барахад тэр өрөөнд бидний дунд ихэр татсан хүн байсангүй. Чимээгүй зогсох швэдүүд дунд би бие барин чимээг уйлж зогссон. Тэр өдөр нүдэрээ харсан үхэлд итгэж чадахгүй. Имлгээс гэртээ харих замдаа автобус нь би уйлсаар байлаа. Сэтгэл маш их өвдсөн. Магадгүй аавыг алдснаас илүү хэлсэн баг. Амьдралыг багсаг ухаарч ойлгох 30 төгсөн насндаа байсан болохоор ч тэр илүү харамсаж эргэцүүлсэн минь тэр баг. Түүнээс хойш би ингэж боддог болсон. Бид юу хийж амьдраад байгаа юм бэ? Би таацчралтай амьдарч чадж байгаа юм уу? Энэ амьдралаас явбал юунд харамсах юм болоо? Ийм нэгэн гонигтай түүхийг нэг нэгэнгүй хуваалцаж байгаа минь ертөөл таныг утга учиртай амьдрах тухай бодосоо гэж үссэн хэрэг бусдын юу гэж бодох бол гэдгээс айж бид өөрсдийн хүссэн зүйлээ хийж чадахгүй байна. Өөрсдийн хүсэл мөрөөдлөөс ичж байна. Халиваа бүхэндээ бусдын бодлыг үргэлж таамаглан зөригтэй алхам хийж чаддаггүй. Гэтэл энэ бүхний бодит тохирогч нь бид өөрсдөө болдог. Болоогүй зүйлийг болох юм шиг төсөөлөн санаа зовсноор хийх гиснээ болчихдог. Бид хүсвэл үсээ, нүрээ тод бодож хүссэн хэв маягаа турших боломжтой атлаа. Бусдын санаа бодлыг төсөөлөн айж ичдэг хэдий болтол санаа зовх юм бэ? Үхэн хөвтлээ санаа зовно гэж юу? Яг 5 жил санаа зовоод болно гэж байхгүй шүү дээ. Та бидл өөртөө болохгүй бол таны төсөөлөл бусдын үйлдэл дуусахгүй шүү дээ. Магадгүй бидэнд хитгэн сарын нас үлдлээ гэх тэр өдрөл хэн юу гэхийг тоохо болж мэд. Чи их зорилгод тэмүүлж яваа хүн. Аян замд чам руу хутсан нохой болгон руу чулуу авч хидэх гівээс. Чи тэр их зорилгодоо хүрч эс чадна.